हे भगवान कितनी गर्मी पड़ रही है बारिश क्यों नहीं आ जाती हे भगवान बारिश सच्ची चलो चाय पकौड़े बनाते हैं